Kun avaat elanohjelman, näkyviin tulee tällainen aika tyhjän ja aution näköinen ikkuna. Jos sinulla ei ole ennestään elanmuotoista annotaatiotiedostoa, jota voisit alkaa käsitellä, niin sinun pitää ensin luoda sellainen. Elan annotaatioprojekti tehdään täältä File-valikosta komennolla New. Ensin pitää valita mediatiedostot, joita halutaan annotoida. Poimitaan sellaisia mediatiedostoja, joko ääniä tai videoita, joilla on yhteinen aikajana eli ne on tallennettu samassa tilanteessa. Valitaan Add. Minulla on koneella valmiina tällaiset kielipankista saatavat Reitti ACP-nimisen aineiston videotiedosto ja äänitiedosto. Valitsen ne molemmat. Windows-koneessa tämä näkymä on vähän erilainen, eli siinä on kaksi ikkunaa, joista toisessa vasemmanpuoleisessa valitaan tiedosto ja siirretään se oikeanpuoleiseen ikkunaan nuolta painamalla. Nyt on uusi annotaatioprojekti perustettu. Tallennetaan se heti. Valitaan File, Save As. Annotaatiotiedosto kannattaa tallettaa samaan hakemistoon, jossa myös ääni- ja mahdollinen videotiedosto sijaitsevat. Tallennetaan tämä samalla nimellä kuin ääni ja video. Elan ohjelmalla annotoidut tiedostot saavat tiedostopäätteen .eaf. Tällaiset tiedostot koneesi osaa sitten avata automaattisesti Elanilla, jos Elan on koneelle asennettu. Jos kaikki meni sinun koneellasi hyvin, niin sinulle saattoi tulla jo näkyviin tähän videokin. Jostain syystä minulle se ei tullut vielä näkyviin, mutta se on nyt liitettynä tähän annotaatiotiedostoon, joten voin kytkeä videonäkymän päälle täältä. View Media Player. Videota ja ääntä pääsee katsomaan ja kuuntelemaan painamalla kolmiota tästä videon alta. Jos ääni kuulostaa kaikuiselta, niin se voi johtua siitä, että Elan soittaa sekä tätä videon ääniraitaa että tätä Wave-tiedoston ääniraitaa samaan aikaan. Silloin voi kytkeä toisen niistä pois päältä. Tänne sun huoneeseen on hirvittävän vaikea löytää. Soittopainikkeissa on myös sellaiset napit erikseen, joissa voi siirtyä yhden pikselin taaksepäin tuossa ääniaallossa tai yhden video freimin tai videoruudun taaksepäin tai eteenpäin tai yhden sekunnin eteenpäin tai yhden sekunnin taaksepäin, yhden näytöllisen eteenpäin tai yhden näytöllisen taaksepäin tai alkuun tai loppuun. Elan ikkunan yläosassa tässä videon vieressä on alue, jossa näkyy erilaisia toimintoja riippuen siitä, mikä välilehti on valittuna. Ja oletuksena siinä näkyy tämä äänenvoimakkuuden säätö, jota voi tehdä erikseen eri, eri videoille ja äänitiedostoille, joita saattaa olla tässä samassa projektissa mukana. Tänne alaosaan tulee näkyviin äänen aaltomuoto, mikäli tähän projektiin liittyy wave-muotoinen äänitiedosto. Jos äänitiedosto on vaikkapa MP3, tai jos ääniraita on mukana pelkästään tuossa videotiedostossa – niin silloin tätä äänialtoa ei tule näkyviin. Samoin, jos videotiedosto on jossakin sellaisessa muodossa, jota sinun koneesi ei tue, niin se ei tule näkyviin. Elannissa ei ole sisäänrakennettuna mitään videosoitinta, vaan se käyttää niitä videoympäristöjä, joita koneelle sattuu olemaan valmiiksi asennettuna, esimerkiksi QuickTimea tai Windows Media Playeria. Varsinainen annotaatio tai litterointi tapahtuu sitten annotaatiokerroksiin tai riveihin, joita voi luoda tänne äänialon alle – nyt täällä on ainoastaan yksi tämmöinen oletuskerros, jossa ei ole yhtään ainoa yksikköä. Kun halutaan ruveta litteroimaan tätä keskustelunäytettä, niin luonnollisesti ensin pitää kuunnella, mitä siellä tapahtuu missäkin kohdassa. Äänestä voi maalata pätkän, hiirellä, näin. Ja tämän valittuna olevan pätkän voi kuunnella tässä selection kohdassa olevalla soittonapilla. Tänne sun huoneeseen on hirvittävän kun tiedetään, mitä tuossa sanotaan, niin silloin voi klikata tänne annotaatioriville kahdesti, jolloin syntyy tämmöinen valkoinen laatikko ja siihen voi kirjoittaa. Kun painat rivinvaihtonäppäintä, niin Elan hyväksyy tämän uuden annotaation. Näin. Kun klikkaat muualle, Annotaatiovalinta poistuu, kun klikkaat tätä annotaatioyksikköä uudestaan. Elan valitsee automaattisesti sen kohdan, joka on annotoitu. Tätä voi kuunnella uudelleen ja tarkistaa, tuliko oikein. Tässä on huoneessa on hirvittävän vaikea löytää. Jos esimerkiksi haluaa siirtää alku- tai loppurajaa vähäsen, niin täytyy painaa Alt-näppäin pohjaan, jolloin hiiren kursorin voi viedä tähän alku- tai loppurajan päälle ja se muuttuu tällaiseksi edestakaisin nuoleksi ja silloin tätä rajaa voi siirtää. Eli alt pohjaan, jolloin voi rajata uudestaan. Jos haluaa siirtää koko annotaatioyksikköä hiukan vasemmalle tai oikealle, niin voi tarttua tästä keskeltä, kun alt on pohjaan painettuna. Nyt tässä keskustelunäytteessä on itse asiassa kaksi puhujaa. Tänne sun se on hirvittävän vaikea löytää. No niin, varmaan. Eli tässä on mukana sekä naispuhuja että miespuhuja. Me voidaan luoda tälle naispuhujalle nyt oma annotaatiorivi, jotta me voidaan kuvata tarvittaessa myös päällekkäispuhuntaa. Annotaatiorivin voi luoda täältä valikosta tier, add new tier. Täällä on olemassa ennestään tämä default-niminen rivi. Nyt voidaan luoda uusi rivi. Annotaatiokerroksen nimen voi antaa haluamallaan tavalla. Yleensä siihen kannattaa merkitä jollakin tavalla se puhuja, jota se koskee, ja sitten mahdollisesti jonkinlainen kuvaus siitä yksiköstä, mitä kyseiselle riville on kuvattu. Puheaineistoissa on hyvä olla tarkkana henkilösuojan kanssa, eli ei ole yleensä hyvä kirjoittaa auki tähän puhujan koko nimeä. Edes nimikirjainten käyttäminen ei normaalisti ole suositeltavaa. Tässä tapauksessa kuitenkin aineisto on täysin vapaasti käytettävissä ja näiltä puhujilta on lupa sen jakamiseen verkossa muille, joten ei haittaa vaikka käytetään nimikirjaimia. Naispuhujan nimikirjaimiksi laitetaan ML, käytetään vaikkapa englanninkielistä termiä utterance kuvaamaan, että tämä kerros sisältää puhujan ML-puhunnoksia, eli taukojen rajaamia yksiköitä. Erikseen voidaan kertoa tästä Annotaatiokerroksesta myös lisää. Elanissa voidaan siis antaa annotaatiokerroksille myös metadataa, eli kuvailutietoja. Participant-kenttään voidaan siis kirjoittaa vaikkapa tämä sama puhujakoodi ML. Jos halutaan, voidaan kirjoittaa myös kuka on annotoinut, ja näitä muita kohtia voidaan täyttää silloin, kun käytetään niin sanottuja hierarkisia annotaatiokerroksia. Sellaisia voi tarvita sitten, jos tekee oikein isoa aineistoa ja haluaa, että se korpus on monipuolisesti haettavissa. Kun kerroksen nimi on kirjoitettu, Painetaan Add. Samalla voitaisiin vaihtaa tuon oletuskerroksen nimi myös paremmin sopivaksi. Valitaan se tästä valikosta ja vaihdetaan välilehti tuohon kohtaan Change, eli nyt päästään muokkaamaan olemassa olevia kerroksia. Muutetaan tämä kerroksen nimi Default muotoon TA Utterance. Participant on myös TA. Eli nyt meillä on kaksi puhujaa, ML ja TA. Molemmilta kuvataan puhunnoksia. Kun ollaan tyytyväisiä, painetaan Close. Ja nyt tänne on ilmaantunut kaksi annotaatiokerrosta. TA Utterance-kerroksessa on jo yksi yksikkö, mutta ML Utterance-kerroksessa ei ole vielä yhtään. Nyt tässä kohtaa oli puhujan ML ensimmäinen puhunnos. Voidaan kuunnella sitä. No niin, varmaan. Voidaan klikata sitten tässä ML Utterance-kerroksen kohdalla kahdesti, jolloin saadaan uusi yksikkö ja siihen voidaan kirjoittaa. Painetaan Enter. Nyt meillä on kaksi puheenvuoroa jo. Voidaan mennä takaisin alkuun ja kuunnella ne. Tänne sun huoneeseen on hirvittävän vaikea löytää. No niin, varmaan. Huomataan, että tässä alussa esiintyy naispuhujan rykäisy. Se on suunnilleen tällä kohtaa. Kuunnellaan. Voidaan tarvittaessa lisätä myös uusi kerros, johon kuvataan erilaisia paralingvistisia piirteitä, esimerkiksi naurua, yskimistä, sun muita ilmiöitä, koska tällainen rykiminen ei yleensä tapahdu päällekkäin puhumisen kanssa – se voidaan myöskin kuvata tässä samassa puhunnoskerroksessa. Käytetään vain jotakin merkintää, jolla se erotetaan varsinaisesta tekstisisällöstä. Klikkaamalla tähän kahdesti voidaan luoda uusi yksikkö. Voidaan käyttää esimerkiksi merkintää .ct lyhennyksenä sanoista clear throat eli rykäisy. Näin nähdään ajallisesti näiden puheenvuorojen ja muiden tapahtumien rakentuminen tämän keskustelun aikana. Rykäisy, puhujan TA-vuoro, puhujan ML-vuoro. Samalla tavalla jatketaan ja voidaan kuunnella koko tiedosto läpi ja merkitä kaikki puhunnokset samalla tavalla. Muistetaan välillä tallentaa. Elanissa on joitakin litterojan kannalta tosi käteviä ominaisuuksia. Esimerkiksi tämmöistä valittuna olevaa pätkää voi soittaa tämmöisessä luuppitilassa, eli Elan toistaa sitä samaa pätkää niin kauan kuin halutaan. Tämän luuppitilan voi kytkeä päälle tästä ruksaamalla loop mode. Sen jälkeen kun soittaa tämmöistä valittuna olevaa aluetta tällä valitun alueen soittopainikkeella, niin se toistuu määrättömän määrän kertoja. Tänne sun huoneeseen on hirvittävän vaikea löytää. Tänne sun huoneeseen on hirvittävän vaikea löytää. Tänne sun huoneeseen on hirvittävän vaikea löytää. Tänne sun huoneeseen on hirvittävän vaikea löytää. Tällä tavalla on kohtuullisen kätevä sitten litteroida esimerkiksi jotain pitempää pätkää kerralla, kun voi jatkaa aina siitä, mihin jäi. Toinen kätevä ominaisuus on hidastaminen tai nopeuttaminen. Tässä samassa yläosan toimintoikkunassa näkyy myöskin tämmöinen kohta rate, eli kun soittaa tätä ääninäytettä, niin tästä voi nopeuttaa sitä, kun laittaa ratein yli sen tai hidastaa vaihtoehtoisesti, jos haluaa kuulla oikein tarkasti, mitä tässä sanotaan. Esimerkiksi jos soittaa tätä valittuna olevaa pätkää. Tai sitten jos on tosi nopea litteroija ja haluaa tehdä hommia vähän nopeammin, niin voi soittaakin nopeammin. Tässä on vaikea löytää. Tässä on vaikea löytää. Sitten kun litteraatti alkaa olla valmis, niin mahdollisesti tätä haluaisi sitten katsoa vähän erilaisessa muodossa. Tämä Elanin näkymä ei välttämättä ole se lukukelpoisin mahdollinen, vaikka tässä onkin kaikki tarpeellinen informaatio saatavilla. Jos halutaan esimerkiksi pelkkää tekstimuotoista litteraattia esittää jossakin julkaisussa tai muussa yhteydessä, niin sellaisen voi tuottaa tästä Elan annotaatiotiedostosta helposti. Täällä File-valikossa on erilaisia vientikomentoja. Voidaan kokeilla esimerkiksi tällaista perinteistä transkriptiotekstiä, eli perinteistä litteraattia. Siihen valitaan halutut annotaatiokerrokset ja mahdollisesti muuta tietoa. Jos halutaan, voidaan myöskin taukojen kestot saada suoraan tähän tiedostoon mukaan. Sitten painetaan OK. Tiedosto voidaan nyt tallentaa esimerkiksi tekstimuodossa – tähän samaan paikkaan. Mä laitan siihen päätteeksi .txt, niin muistan helposti, että se on pelkkää tekstiä. Sitten painetaan Save ja merkistökoodaukseksi kannattaa ehdottomasti valita UTF-8, jolloin kaikki esimerkiksi ääkköset ja muut erikoismerkit välittyy hyvin. Sitten OK. Nyt voidaan katsoa sitä hakemistoa, johon tämä tiedosto on tallentunut ja siellä pitäisi olla reittiasiipen.txt. jos tämän tiedoston avaa nyt jossakin tekstieditorissa, tai miksei sen voisi viedä vaikkapa Wordiin tai jopa Exceliin. Lopputuloksesta huomataan, että Elan on mitannut automaattisesti taukojen kestot tänne sulkuihin. Rivin alussa on sarkain näppäimellä erotettuna sen annotaatiokerroksen nimi. Ja tätä on paljon helpompi lukea kuin elanmuotoista annotaatiotiedostoa luonnollisesti. Elanissa on myös paljon muita mahdollisuuksia viedä tiedostoja, eli näin moneen eri formaattiin voidaan viedä. Esimerkiksi Praat-muotoiseksi tekstgrid tiedostoksi pystyy viemään näitä Elanilla tehtyjä litterointeja.